Avoir une bonne idée, c'est facile. Avoir de bonnes idées, c'est difficile. Je suis souvent créatif au moment de me coucher. C'est super, je veux dormir, mais mon cerveau veut trouver des idées maintenant. Putain, j'ai une idée, faut que je la note. Ah oui, j'ai prévu à force. Le post-it, le stylo et le téléphone à côté. Le peu dur, c'est le lendemain quand t'essayes de lire. Euh... Peut-être que... Ah oui, oui, oui Bukake Mais... Mais pourquoi Bukake Ou alors, t'as des idées de merde. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'ouvre vos nudes, c'est parti Oh les tchouches hein, là Quand tu cherches des idées, t'es souvent déconcentré. La moindre chose devient intéressante. Pourquoi est composé de pour et de quoi Mais pourquoi Oh le con Puis, ça part en couille. Ils attaquent Baissez le pont-levis Alors tu décides de t'aider d'internet pour t'insuffler de nouvelles idées. Puis évidemment, c'est donc sur des choses bizarres. Quand d'un coup, une bonne idée te vient. Ouais, ah ouais, ça a l'air pas mal tout ça. Ouais, ça a l'air bien, vas-y, on continue. Alors, il faut 5 personnes pour jouer, une pour le son et une pour la vidéo. Et je suis tout seul. Euh, bon, Juste pour vérifier. Si j'avais les personnes, combien j'avais pour faire cette vidéo Ah Oui, c'est le plus frustrant quand t'as des idées de vidéo. Tu n'as ni les personnes, ni l'argent pour le faire. Aussi, ce qui est bien frustrant, c'est qu'une fois que t'as écrit et tourné et posté une vidéo, tu te rends compte qu'une personne a fait une vidéo dans le même thème que toi. Sauf que du coup, on te dit que tu l'as copié. Jackson. Et c'est reparti pour une longue session d'idées. Aïe quand tout à coup, plus grand des hasards... Ah mais oui, il différents types de personnes en sport Et puis t'écris, t'écris, t'écris, parce que tu es inspiré, mais ton orthographe n'apprécie pas vraiment. C'est bien, t'as une idée, t'as écrit 30 secondes de vidéo, youpi Sauf que là, il te manque une minute 30 pour faire une petite vidéo. Et évidemment, tu coinces. Comme moi, je coince actuellement pour finir cette vidéo. À ce moment-là, tu te creuses la tête pour voir si tu peux développer cette idée. T'as des millions d'images qui te submergent ta PlayStation 4 dans la chatte à ta mère. Mais oui, c'est clair. Pas le temps de niaiser. Ah, ah, non, non, non, non, non, non, non, non. Sinon, tu dis que c'est la fin de la vidéo, qu'ils peuvent s'abonner juste ici. Non, non, ce sera trop facile. Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, et aujourd'hui on se retrouve pour, pour ouvrir vos snaps